নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ' আচলতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চিনি পোৱাকৈ মই কোনো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি মই নহয় চ' মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই মোৰ পৰিচয়টো দি লওঁ বন্ধুসকল মই জোন ঠেঙাল আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ এখন সমীপৱৰ্তী গাঁৱত আৰু পেচাত মই এজন সৰু চাহ খেতিয়ক আৰু বাগানৰ আজৰি সময়খিনিত মই মোৰ এই সৰু ইউটিউব চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকোঁ দুই এটা ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰি থাকোঁ ক্ষমা কৰিব ভিডিঅ'টো অকণমান কপিছে কাৰণ মই টাইপত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু মোৰ টাইপত নাইও বাৰু বিশ্ববিখ্যাত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ কাজিৰঙাৰ এশিঙীয়া গড় আৰু অসমৰ চাহ এই দুয়োটা বস্তু মই সৰুৰে পৰা খুব নিচে কাষতে পাই আহিছোঁ চ' মই ভাবিলোঁ যিসকলে এই বস্তুবিলাক কাষৰ পৰা পোৱা নাই তেওঁলোকক মই ব্লগ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এই বস্তুবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ বন্ধুসকল যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ ভিডিঅ' চ' এইটো আৰু দীঘল কৰি আপোনালোকক বোৰ নকৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই সৰু প্ৰচেষ্টাটোক অকণমান হ'লেও ছাপৰ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিব তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় এখন